刘继强现在涉嫌藏匿赃物，如果你参与其中，你就是共犯。别到时候好处捞不到，还得陪刘强一起坐牢。你们，你们别吓唬我，我没干什么坏事。我不怕，他肯定知道大提琴的秘密，但嘴巴就是撬不开。怎么办？他一定会说的。每个人都有弱点。王师傅，误会一场。我们找到了小雪的大提琴，在另一位是不是？不可能啊！这琴上面的东西啊！ 其他人根本就处理不了琴上面的血迹，如果动用化学试剂，会破坏琴表面的质地。我就不相信有人能超越我的手艺。血迹，萧雪的血溅到了大提琴上，不可能啊！萧雪是被琴弦勒死的，不可能大量出血。白总的目标是萧雪，并不是大提琴，所以大提琴上面的血迹肯定是另一个人。 很有可能是和刘继强有关。要想查清楚，就必须找到那把琴。强哥，我不走，我又不是犯人，你们凭什么抓我呀？你姐在家等你呢。 走吧走吧，没事啊，跟我们走。你放开我！都不要碰我！没事啊，跟我们走，不会有事的。你姐等你呢。放开！干什么？放开我！我又不是犯人，你凭什么抓我呀？放开！我叫了！放开我要！别闹！你现在可是暴力抗警，你要再闹，我给你铐起来。 带走。把乔云霄的车钥匙给我。高进，你把车开过去。是。你们三个开那个。 你消停点儿，放开我！思思，你这丫头怎么那么不懂事啊？ 你说了多少遍了，刘继强不是好人，你怎么不长脑子啊？你心里有没有我这个姐姐？看着我，你看着我，放开我！我不需要你管，我就是喜欢刘继强，我就是要跟他在一起。我已经二十一岁了，姐，我有谈恋爱的自由，就算你是我姐姐，不可以管我。你再说一遍，别别别别，再说一遍！你冷静一点。话好好说啊！哎呀，你冷静一点。 你别这样，谁年轻的时候没有犯过错呢？想想你自己。对不起啊，我没有想说你的意思，我就是想劝你冷静一点。我明白。 来找刘继强。那见到他没？见了。什么时候？在哪儿？昨天晚上在他家。那他跟你说了些什么吧？没什么，就是不想见到我，赶我走。他给你安排的酒店？不是，是我自己入住的。住酒店。 不是要登记身份证吗？因为老板是强哥的朋友，所以不用登记。那你为什么把手机关了？我怕我姐烦我。在刘继强家，你有没有见过一把大提琴？大提琴？没有。 不是，我是真的没有见过什么大提琴，我真的不知道。罗队，你在房间看着他，放心吧。刘玉祥手机一直关机，假设他跟顾思联系的话，还能有什么方法呢？ 微信、QQ、微博、私信、网络交易平台，能联系他的方式太多了。还有电邮呢。 其他的邮箱吗？没有了。刘继强在安州，不是还有个乐器工坊吗？查查。就这儿。 刘继强在吗？没看到，今天他没来过。两位是？我们是平海市刑警大队的，有什么事吗？我们找刘继强，想了解点情况，能随便看看吗？可以。 快回复，有急事儿。你给我老实点打架你是打不过我，别动。 里边是什么呀？没什么，就放些杂物，平时也没人进去。我们想进去看看。我说了，没什么，没什么，我们更要进去看看。 间是我们店里最好的琴，一般不轻易让人参观的。这些琴都什么来头啊？说了你们也不懂。是我们刘总从法国拍卖会上收回来的。哪一把是萧雪的琴啊？什么萧雪琴？啊？我不懂你说什么。王师傅，有些事想请教您，还得麻烦您跟我们走一趟。什么事情啊？我真的不知道呀。 我说后都拍下来，每一个细节，每一个部位，然后发给萧雪的经纪人对比一下。好。刘总真的没去过工作坊，我之前也没听他说起过萧雪的大提琴。刘继强昨晚到达安州之后，在晚上九点十五分左右给你打了个电话，你说他打电话是有事情要你帮忙。是的。 到底是什么事情要你帮忙？他当时也没说，后来也就没联系了。我实话告诉你吧，刘继强现在涉嫌藏匿赃物，如果你参与其中，你就是共犯。如果你知情不报、刻意隐瞒，可以再加两条罪名：包庇罪和妨碍公务罪。你自己掂量掂量，别到时候好处捞不到，还得陪刘强一起坐牢。你们。 你们别吓唬我，我没干什么坏事，我不怕。他肯定知道大提琴的秘密，但嘴巴就是撬不开，怎么办？他一定会说的。每个人都有弱点。哎，小雪的经纪人回信了，工作坊的那几把大提琴都不是小雪的。想到了。 那红头怎么办？接着问，黄师傅，不好意思，误会一场。我们找到了萧雪的大提琴，在另一位师傅手里。什么？另一位师傅？谁呀？呃，案情的细节呢，我们不便向您透露。反正您可以走了。这样，您在这儿签个字，印个手印就可以走。了。这不可能的。 刘继强，可能是想让他帮个忙，但是知道他在公安局不方便，也可能是觉得另外一位师傅的手艺比您好。不可能啊！这琴上面的东西啊，其他人根本就处理不了。为什么您处理得了，其他人处理不了啊？琴上面的血迹，如果动用化学试剂，会破坏琴表面的质地。我就不相信有人能超越我的手艺。血迹。 什么血迹啊？ <laughs> 说吧，大提琴到底有什么秘密？刘总跟我说，小雪被杀的时候，琴上面沾了血迹，龚明香也有一点，这样不吉利，卖不出好价钱。 所以，他让我帮忙处理一下。他还答应我，要是能卖出好价钱，分我三十万美刀。钱在哪儿？他他还没给我，真的，我没骗你们。 雪是被白东杀死的。他死的时候，大提琴确实在他家中。肖雪的血溅到了大提琴上，不可能啊！肖雪是被琴弦勒死的，不可能大量出血。除了死后在第二案发现场被猴子咬过之外，身体上就没有其他伤口了，所以。 如果大提琴上面有血迹，那一定不是肖雪。对，我记得我们当时在第一案发现场用设备检测过，并没有发现血迹。会不会是白东在杀人的时候不小心弄破了手，手上的血滴？白东行凶戴手套的。嗯，对。白东的目标是肖雪，并不是大提琴，他可能连碰都没有碰过那把琴，才会被保洁阿姨拿走。所以，大提琴上面的血迹。 肯定是另一个人的，很有可能是和刘继强有关。要想查清楚，就必须找到那把琴。哦，对了，我们已经把黄豆放回家了，派人二十四小时盯着。我相信刘继强一定会找到绣琴的。你妹妹顾思，她应该知道刘继强在哪儿。 喂，哎，我知道了。好嘞，啊，嗯，拜拜。吃饭吧，饿坏了吧？来吃饭。你说你这是何苦呢？你这么对他，他拿你当女朋友吗？关你什么事儿？再说了，这个事情跟你们案子有什么关系吗？没关系。 我就是随便问问。不过刘继强之前跟我说过，他对你没有这方面的意思，都是你单相思了。是啊，那又怎么样？哎，不怎么样。那就对了。你什么意思啊？哎呀，我没什么意思。 你看，如果我是犯罪分子的话，我也希望我周围都是像你这种没脑子又愿意为我牺牲的人啊！我告诉你，我强哥他肯定不是犯罪分子，他是一个浑身都充满了艺术细胞、艺术品味还贼高的大叔。那我呢？你，算了吧。 用你一下洗手间，顾初，吃点东西吧。饿了，吃不下。 吃不下就吃点水果。谢谢陆老师，我完事儿了，你慢慢吃吧。公司动了我的手机，他跟刘继强联系了，怎么联系的？ 他用我的手机上网，从网页上登录了他的邮箱。可以了。新注册，怪不得之前在他电脑上查不到。肯定是刘继强教的。顾初，你想想，你妹妹会习惯用什么做密码？我不知道。现在情况非常紧迫，刘继强已经摆脱了我们的监控，我们越快知道他们的联系内容，就对我们越有利。 我想想，我妹妹想法比较简单，应该不会设置太复杂的密码。嗯，先试试她生日吧，九七一零一八。不对，加她的姓名首字母 G S，还是不对啊。我的生日呢，九一一一零二。 试一下刘继强的吧，加 LJQ，L，L o v e O V E，可以啊，亲爱的，等你，不见不散，么么哒。 这封邮件是二十分钟前发来的，你看到我的邮件吗？快到润发广场，爱你，爱你，爱你。这封是晚上八点十三分发的，在之前一封是下午五点四十七分发的。宝贝儿，你是不是有什么事耽搁了？马上开车到润发广场等我，爱你。润发广场，老狐狸终于要现身了。罗队，虽然我不知道思思在这个案子里到底扮演的什么角色。 但是他的确给你们添了不少麻烦，对不起。啊。现在不好说，如果顾思真的犯了法，那就不是给我添麻烦了，是给社会添麻烦，给你添麻烦。顾初，啊，现在你的心情大家都理解，相信大罗，他会给你一个最客观的真相。准备行动吧。是。 顾叔，我想让顾思当诱饵，引出刘继强。不行，我不同意。万一思思出事怎么办？我不可能让她冒这个险。我保证，我会保护好她的人身安全。保证？你们拿什么保证？对于你们来说，思思只是一个犯罪嫌疑人，可是对我来说，她是唯一的亲人。对不起，罗队，我出去一下。 我劝劝他，你放心，我不会让思思出事的。 队找你有事儿，你过去一趟吧。行，那我先过去。思思。 你就那么喜欢刘继强吗？你当年喜欢陆本生的时候，不也是跟佳明闹得要死要活的吗？那你凭什么不让我喜欢刘继强呀？你说的对，我凭什么呀？你走吧。 真的吗？ <laughs> 快，我没让他们知道。 老金，诱儿在你九点钟方向。收到。偏偏在这个时候下雨，这老天真是在帮刘继强啊！法网恢恢，谁也帮不了他。法网恢恢。 出而不漏。可以啊，罗队。切， 出现。 贱人，我琴呢？什么东西啊？江选那把大提琴吗？有完没完？耍我！秦我要是不给我，我就弄死你！你听到了？行动！ 你个混蛋！ 叔，你没事吧？你说呢？罗队，看一下，行吗？刘继强为了这把大提琴，差点要杀人。这把琴里肯定有秘密，血迹，一个身份不明人的血迹。好了。谢谢。该说谢谢的人应该是我。要不是老陆胆子大。 敢跳到车上去，后果不堪设想啊！顾初，你这次也真是够拼的了，自己一个人冒充顾思去见刘继强，总得有人引他现身吧？我也不能让我妹妹去冒这个险啊！姐，钥匙。好，我把他们引开，半小时之后你再出门。姐，谢谢你。 真没想到你会带思思去现场，是我提出的，大罗也同意了，就是想让思思看一看刘继强的真面目，还希望他理解你的一片苦心。他理解不理解已经不重要了，亲人就是这样，就算他错一千次一万次，我还是会原谅他。 我来吧。哦，谢谢。罗队，你怎么知道刘继强会把大提琴放到我妹车的后备箱啊？我们搜查过刘继强安住的别墅，也去过他的乐器工厂。我发现刘继强非常的坦然淡定。我知道，他一定是把大提琴转移到了安全的地方。刚开始我怀疑顾思，后来我发现他对大提琴一无所知。 我觉得刘继强也不会把这么重要的东西托付给一个无知少女。谢谢。铺垫太长了，罗大队长，挑重点吧。最关键的就是刘继强给顾思的那封邮件，邮件里面写到让顾思开车去找他。为什么要强调开车？重点在于顾思的车，而不是顾思。